怖いからクソえ。どこ見てんだ俺おいてめえらてめえはあいつらの仲間がこれおいあいつらに雇われてんのか矢の石ふざけんじゃねえぞてめえらはてめえらなんて岡田軍の手下かこらふざけんじゃねえぞこの野郎お前ら矢野だ石井だ後藤だ一人一人 決してやってもいいぞよしはしどうでもいいや好きにしろおいふざけんなよこの野郎